D'abord tobanda malembe tango tolobi le monde parce que toye tosala totuna ba question na ba reponse tango tolobi le monde tokomona que le monde eza na deux signification le monde eza na deux signification. Le monde ya liboso eza na signification ya mabele, mokili oyo toza nango. Le monde ya mibale eza na signification ya mutu ya mokili. C'est à dire soki tozui na frère Joseph Wele nga na lecture tozui première lecture na Marc chapitre 8 verset 36. Marc chapitre 8 verset 36 message oyo tozo ko enregistre yango pe donc soki mutu ako loba akanisa malamu et puis ba question ezala bien nini configure ezala bien pose po ezala claire Marc chapitre 8 verset 36 elobi nini frère? Vraiment makasi et que sert il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son ame? Ok tosuka n'a wana et que sert à un homme de gagner tout le monde ou bien le monde s'il perd son ame? Eza tina nini mutu a gagner mokili na lingala mokili. le monde sikoyo soki ndenge soeur ya be alobaki yango na sekaki eza exactement boye soki to tuni mutu oyo asambelaka te to tuni ye tolobi comment faire pour gagne le monde mutu wana ako zua idee naye na kati ya mutu naye ke ako gagne le monde na sens nini na sens ya ko zua bomengo yango omoni Soeur Monique pe alobi que tangu ameki kobeta amoni kaka oh non gagne monde na ndenge ya ya mokili gagne monde na ndenge ya boye c'est à dire eza na ba na ba na ba na ba comment dirais je reponse ezo pesama selon mutu position na ye aza na ngo epai ya Nzambe sikoyo bible ezo lakisa na kati ya Marc huit awa que Eloko nini eza motuya na mutu? Eloko nini eloko nini eza tina nini na mutu ko gagne monde soki mutu wana a perdre ame na ye? C'est à dire nde na lobaki monde eza na deux signification monde ya mokili na monde ya mutu sikoyo biso sikoyo bana nzambe tango tozo tuna question Na Marc huit elobi à quoi sert à un homme de gagner tout le monde s'il perd s'il perdait plutot son ame mais sikoyo awa na Jean trois seize elobi que car Dieu a tant aime le monde c'est à dire monde oyo sikoyo Nzambe alingaki eza monde ya mokili te mais eza monde ya mutu yango nalobaki na ebandeli que monde eza na deux signification monde physique oyo ezali monde ya ya mokili mabele oyo toza na yango na monde ya mutu. Yango omonaka na ba langages mosusu bibliques tobengaka moto ya mokili mondain, c'est à dire mutu, tobengaka ye mondain, c'est à dire mutu oyo avandaka na mokili, ndenge bato ya lingala balobaka donc bon bango balobaka mikiliste, mutu avandaka na mikili, sikoyo biso tokobenga yango mokiliste, c'est à dire mutu oyo avandaka na kati ya mokili, mondain. Mais awa sikoyo na Jean trois seize, bible ezo talisa biso que. Biloko mibale ko retenir eza nini? Eza d'abord que non yo il faut se classer toza na kati ya mokili oyo toza lisusu ya mokili te biso nde sikoyo ebongi biso sikoyo toyeba comment tokoki kosala mpo na ko gagner mokili to bato ya mokili. Formule ya liboso ezali que non mutu ye moko na mokili soki andimi Yesu Masiya akobikisama ou bien soki andimeli Yesu Masiya akomi mwana Nzambe. Formule ya liboso. Formule ya mibale, biso bana na Nzambe, totanga yango na Matthieu chapitre 28 par rapport ya mission Nzambe oyo Yesu apesaki mwana na Nzambe. C'est à dire Matthieu 28, 19 tango azoloba que non bokende partout na mokili bokomisa batu ba disciples na ngai. C'est à dire formule ya liboso nalobi ezali que mutu ye moko ayoki liloba Nzambe selon Jean 3, 3, 3, 16. Ye moko ayoki liloba Nzambe, andimeli Yesu Masiya, akomi mwana na Nzambe. Formule ya liboso. Formule ya mibale, biso bana Nzambe oyo toza lisusu ya mokili te, tokeyi koteya mutu en rapport avec Matthieu 28, 19. Toteyi batu ya mokili maloba na Nzambe. Sikoyo yo atant que mwana na Nzambe question mituna sikoyo na pe tosola awa biso na biso awa. Okoteya mutu ya mokili ndenge nini po o gagne ye? Sikoyo question sikoyo reponse ewuta sikoyo na mutu moko na moko na biso sikoyo par rapport ya etamboli na biso puisque batu ya mokili bakoki kozala gagne par rapport ya bizaleli na biso soki par exemple oza na kati ya quartier exemple muke oza na kati ya quartier batu bamonaka ndenge o vivaka na kati ya quartier Ndenge o se comporta na kati ya quartier par rapport ya ezaleli na yo ekoki pe ko changer mutu. Mais soki oke koteya mutu, oteyi mutu par exemple ozali oteyi mutu azali voisin na yo to moninga na yo, mutu wana akozua makambo oko teya ye na importance ou bien na valeur par rapport ya etamboli na yo. Yango sikoyo question oyo to tuni ezali que po yo moko en tant que mwana Nzambe, Ozala na na capacite ya koloba que non oui ngai nako gagne batu par ezaleli na ngai, nako gagne batu par evangile, nako gagne batu par exhortation, nako gagne batu par la chanson, nako gagne batu par la predication, c'est à dire il faut yo moko o determiner eloko nini eza na kati na yo eko sala que non o gagne mutu facilement. Formule oyo topesi ya liboso ya Jean 3:16 ezali formule universelle oyo mutu nionso oyo akoyoka mongongo ya Nzambe ndenge bible elobi que quiconque croit ne perisse point mais qu'il ait la vie eternelle wana ezali formule numero un puis formule numero deux ezali oyo que biso bana Nzambe oyo tozui mandat selon Matthieu 28 na bandeli yango po tokende koteya batu ya mokili formule ya misatu ezali que yo moko mwana na Nzambe etamboli na yo ezaleli na yo elobeli na yo elateli na yo Eza ndenge nini pona ko attirer batu ya mokili yango question tu tunaki po chaque mutu ak zala conscientiser de façon que to yeba soki na kati na biso oyebi te ndenge nini oko sala po teya batu sikoyo tokomi sikoyo na debat ya mibale pona koloba que non toko yebisa yo sikoyo que ndenge nini okoki ko teya mutu na maloba par exemple soki oza pret ou bien pret ya ko teya mutu na maloba ou bien soki ali pret ou bien pret ya ko teya mutu meme na ezaleli na yo mais oza ko zanga ba strategie oza ko zanga Ba atouts misusu wana nde tokosolola yango sikoyo na deuxième partie. Donc je pense première partie donc oyo nazalaki na yango d'abord yango nasilisi. Questions soki ezali totuni et puis tozongi sikoyo chaque mutu tomeka kozwa sikoyo partage oyo mutu na mutu aza na yango par rapport ya thème oyo tolobaki comment gagner le monde. Frère Francis namoni akoti dejà, frère Blaise pe azali mais totia nanu ba questions par rapport mamu na otioloba soki question ezali. Ba ndeko tofongoli debat. pona ba question po ezala kaka na ordre na bandi na soeur Monique soki question ezali otuni. Nga eza mua pasi po muana azo ganga po nakanga ye munoko. Bon kata kata. Soeur Mamie pe avandi je pense soeur Katy avandi pe nayo place moko eza pe ndenge moko je pense. Question soeur cathy boko boko pe ko koma soki omoni que moyen ezali kaka bo komi ekozala bien frère Blaise o rataki première partie muke nayebi te tozongelo muke kaka quelques minutes ozuaki thème ya semaine tolobaki comment gagne le monde nayebi te soki yo tango okoti na sikoyo soki ozo kolanda fil ba idee na biso. Eglise catholique donc prêtre wana biki donc azosala lettre ya démission parce que amoni amona nanu jamais salite bosoto hypocrisie oyo ekozala na kati ya assemblée ya bacatholique église catholique romaine abi donc donc abisi basecret moko eza donc catastrophe catastrophique Mokonzi na bino aza malamu soki okuti na balabala omakelaki te alobaka ndenge mosusu mais soki akomi na milieu oyo ya kati eglise azo preche a change façon donc hypocrisie wana tu donc yango soki na wana toko gagne monde te lokuta tokosala tu ekosimba te mais Il faut d'abord que nous memes nous soyons reellement affranchi, libere tozo vivre vraiment vie ya Christ kati na biso et cet amour là oyo ezali kati na biso ekotinda biso tokende pe to partager na ba oyo bayebi Christ te et c'est alors que nous arriverons à gagner ces gens là vers nous. Toyoka ba temoignages wana epa ba paiens bazoli koyoka na bino pe batu bosambelaka ils trouvent de l'hypocrisie kati na biso. il trouve mensonge kati na biso, il trouve mode ya vie oyo biso tozali komema, bango pe bazali ko mener mode de vie yango. Tozo mona meme aussi na kati ya musique, le paien disent que ah musique yango eza kaka nionso ndenge moko, donc ils ont la difficulte ya kozala convaincu na musique na biso et tozo mona meme na vie quotidienne na biso, façon na biso ndenge tozali ko reagir, Nous reagissons comme si nous n'avons pas l'esprit de Dieu en nous, tozo ko reagit lokola ba paiens, donc c'est à dire que na ba kanda na biso, na maloba na biso tozali ko differencier yango te en tant que les gens oyo qui sont appeles à gagner le monde, donc c'est à dire que au lieu que le chretien oyo tozali la lumière du monde to gagner le monde et maintenant c'est le monde nde mutu azali ko gagner biso, ba convoitises na bango. C'est vraiment un thème oyo ezali vraiment très important na biso moko tomitala etamboli na biso ndenge tozali kotambola si nous sommes reellement sauve et gagne par Christ lui meme ou bien le monde nde mutu esi e gagne biso dejà donc na ba plaisir na yango na ba convoitise na yango et nous sommes dejà conquis par le monde que nous sommes dejà corrompus dejà Un commentaire par rapport ya thème totikali na 15 minutes oui verset 13 banda ngo banda ngo na 12 rejouissez vous et soyez dans l'allegresse parce que votre recompense sera grande dans le cieux. Car c'est ainsi qu'on est qu'on a persecuter les prophètes qui ont ete avant vous. Vous etes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur avec quoi la lui rendra-t-on? Ti totika na place wana. Yesu Christ, Yesu Kristo, Yeshua aza koyebisa biso awa que tozali. bakondima kozwa gloire lokola ke bakomi ba nzambe ndenge frère tsho olobaka ke okoki kozala pe ke toza na thème tolingi to gagne mokili mais yo nzoka mokili esi e gagna yo tu fais des choses comme de païen tu regarde des choses comme le païen ozosala makambu oyo ba païen kutu basalaka te oza koloba ke oza mwana na nzambe mais tozo loba awa ke ba fruit nayo mutu ekosala ke e gagne yo na po epolisa ba donc e garde n'est ce pas viande ou bien musuni wana ezala etikala pure donc epola te na ndenge sikoyo spirituel elingi koloba que non mungwa ezali que tozali ko garder la saine doctrine, doctrine oyo ezali ya Christ, doctrine oyo ezali ya ba apotres ezala bafouer te, ezala comment dirais je violer te, ezala detruit te c'est à dire doctrine wana sikoyo ezali doctrine ya royaume. Tango toteya batu, toteya batu plus makambu ya likolo et non makambu oyo ya se awa. Tango tozali ko kopusana pembeni ya batu, topusana na bango par rapport ya ndenge biso moko pe na kimungwa na biso. C'est à dire nous sommes les sel du monde ou bien de la teur, de la terre plutot. Toza kosala yango par rapport ya misala na biso, etamboli na biso, elobeli na biso, elateli na biso. Tango okopusana liboso ya mutu, frère Blaise alobi likambo moko awa que sango azo teya, A change langage akoma oloba ndenge mususu tomona yango peti na ba pasteur ya ba eglise evangelique alobaka naye normal mais akomi ko koloba bon vous me voyez comme je suis là akomi ko koloba lokola sango pourquoi pona ko attirer n'est ce pas attention ya batu pona kozua batu donc psychologiquement quoi pona kozua batu na kati ya mutu to na kati ya esprit or mwana na nzambe il faut oloba makambo nzambe apesi yo ndenge ozali. Tango Moïse ayaki epa Christ euh Moïse a changeaki langage te Moïse ayebisi ayebisi Nzambe euh Yahweh que nayebi nanga koloba te mais Nzambe aponi ye quand meme c'est à dire Nzambe aponaka mutu par rapport eloko eza na kati nayo sikoyo yo tango olingi kozua sikoyo eloko okomi okomisi yango fantaisie okomisi ko colorer yango na ndenge nayo alors oko ko risquer que mokili e gagner yo au lieu yo o gagner mokili donc mungwa tozala ba mungwa oyo que tozo perdre saveur na biso te c'est à dire mungwa tango otie na kati ya biloko ya kolia ata eza lutu moko nzungu ya munene eh soki otie lutu moko biloko nioso ebebi batu bakolia su biloko wana te ozo mona ekoluka sikoyo otia su mayi po mungwa wana e donc e diminue tout ça biloko pe ebebi c'est pour dire que mungwa il faut ezala mesure tango otie na kati na kati ya biloko ndenge moko pe tango tozo teya batu toteya batu makambu oyo toza ko tozali ko maitriser. Makambo oyo omoni que yo okoki ko koteya mutu po mutu wana abongola motema po mutu wana atika vie ya masumu mais yo moko dejà tango oyebi que oza mungwa tu as donc comment dirais je en toi Christ Yeshua tango ozo teya sikoyo mutu okozala na complexe wana te ezala mundele ezala mutu muindu ezala mukolo ezala muana muke je pense que il faut to faire tourner parole totikali na dix minutes recelle que nous sommes esengeli topesa mokili à la mesure à la quantite oyo nzambe apesi biso donc ne pas aller au delà ya oyo nzambe apesi yo te de peur ya que o deborder okoma rejete na epai ya nzambe et meme aussi le monde ayeba ko gagner yo et puis o perdre identite nayo donc par Soki question ezali botuni comme ça toko sisa dans dans huit minutes tosi siye donc reunion na biso. Eh sœur Monique ndenge nga na loba na to ndenge soko na yeke ko comprendre message comment ga comment gagner le monde mais eza na batu mususu pe na ko loba na bana nzambe mususu eza ke bako ba vivre na hypocrisie quoi. Heure mususu yo olakisa image mususu mais makambo owasa makambo mususu tomonaka toomona yango mingi toomona yango mingi vraiment na mokili omona pe moto obe so otali be obe mosantu mpenza avandi na lola mais azo ntango ntango yo ozolanda yebi ah, nasepelaka misusu eh, exemple nasepelaka na couple na bango bazalaka bien basambelaka batambolaka bien mais makambo oyo elekaka na kati ya ndako na bango yo oyebi yango te na sens wana sona aloba ke bato eza mwa mpasi mpona koyeba moto oyo azovivre eh, aza aza donc gagner monde mais aovivre na hypocrisie kua eza ebele bavivre na hypocrisie na bonzambe donc eh, c'est ça kua nakoloba na, na façon ngai ngai napose question na ndenge wana ke sikoyo tokoyeba bango na ndenge nini omona moto mosusu aotaliso malamu mais ye moko asalaka yango te Eza ebele na ba vieux chretiens. Ok bon reponse nako pesa liboso ya libre soeur Monique eloko ya liboso tango tozo teya makambo oyo to teya nanu biso moko très important to teya batu nanu te to teya nanu biso moko makambo oyo tozo loba biso moko nanu to kuta nango na kati c'est à dire eteya biso d'abord na sens nini soki mutu aza chretien mais azali hypocrite Seke aza chretien ya lokuta. Chretien akozala hypocrite te puisque ba hypocrite bako heriter le royaume des cieux te. Or mutu ako heriter le royaume des cieux te ali mwana na Nzambe te. Mwana Nzambe azali mutu oyo soki ata asali faute ou bien asali erreur azongi na nzela asengi pardon a continuer. Mais soki mutu azo ko vivre na hypocrisie, hypocrisie eza lokola eza lokola bondoki c'est à dire osala makambo mususu oloba makambo mususu. Tango tozo teya tozo teya nanu biso moko soki mutu ayeli yo parole ya nzambe meme christ tango andaki ko denonce ba pharisiens liboso ya ba peuple a l'epoque wana saint esprit ezalaki na kati ya batu te qu'est ce qui disait bosala makambo baza koyebisa bino mais bosala bizaleli na bango te mais lelo eza eza different lelo eza que soki oza mwana na nzambe kolo ako doter yo to ako batiser yo de son esprit. Tango sikoyo mutu azo loba makambo ya Nzambe ata aza kitoko ndenge nini ata aza mabe ndenge nini mais yo comme oza mwana na Nzambe ye pe aza mwana na Nzambe boko zala connecte spirituellement esprit na yo oyo eza na kati na yo eko temoigner que mutu azo loba makambo azo loba eza makambo ewuti epa na ngai ce comme ça tant to teya awa to teya plus biso moko d'abord tant to lobi que comment gagner le monde c'est à dire eza neti nao tuna soeur Monique comment yo oko gagner mokili Frère Fabrice oko gagner mokili nde nini frère Blaise ainsi de suite to teya nanu biso moko soki mutu amoni ke aza chretien et que alingi ko vivre vie ya ya hypocrisie wana aza chretien ya lokuta donc point barre nayebi te soki o comprendre reponse soeur. Oui oui na comprendre sikoyo to miteya biso moko quoi Voilà voilà. et biso toyeba nde nini toko gagner monde toko gagner donc na sens na na comprendre sikoyo parce que nazo kanisa ke ezali kaka pour ensemble na ba pasteur na ba nini. Oza na souci makasi ya nani? Meme ba chretien oyo biki bayi ba vrai chretien moi que périr. Eza sujet pour ya libondeli. Pourquoi? Parce que okutami liboso na amour oyo ya Nzambe. Donc nionso oyo to parler awa ezo dependre que te Nzambe a communiquer amour na ye epa na biso. Oyo toyebi makambo oyo pona nini? Po biso amour wana to communique yango meme batu oyo tobenga ba païens mais parfois ils sont plus mieux que nous hein baza plus mieux que biso parfois parce que le mot chretien doit avoir ete pour moi moi j'ai raconte meme les, les homosexuels hein azo banaka ete lui, lui aussi il est chrétien mais sont des gens bazo pratiquer ba abomination moko terrible Oh man, donc, donc, donc, eh, homosexuel, pourquoi parce que eh, amaki amour nzambe po mutu oyo amaki amour nzambe aotambola comme homme animal aosa hypocrisie aosa mabe ya ndenge na ndenge donc ce que j'ai compris par là message oyo eza tima très important comment tokoganye mokili tokoganye mokili mpe ma liboso nga na tie point nanga amour ya nzambe amour mpe ya nzambe oyo ya bandeko na biso ya monde oyo tobengi lelo eza bachrétien oyo paza ndenge monde na bango bon eza mingi eza moke nafandiki wana na amour ya nzambe efo kosenga bolingo na nzambe efa na biso na koteya nini mpo na bapaye internet hein? Te bible na mimela batu bien nde po na mituna yango verset nini pasi. Bon euh epa no namoni internet eza mwa pasi mais na to mais toyoki to comprendre question na yo euh faibles ongo repondre ou bien faibles ongo repondre ça va ou bien ongo leka faibles bon soki soki nakomeka kosunga moke ciel euh, premièrement euh, euh, toteyaka koteya payen miracle po abonga na motema eza mwa mpasi donc toteyaka te miracle na marke voici les miracles qui, eh, qui accompagnait eh, voici, eh, les, eh, voici les miracles qui, qui accompagneront ceux qui auront crié à la parole de Dieu. Donc, donc miracle eza kokompagne kaka baoyo baza tia nzambe okotia miracle mpo moto amona motema vraiment bon eza bon nayebi te koteya mutu mpo mutu oyo par exemple aza deja bien na vie na ye oyo vie deso azba normal me ayebi nzambe te bon koteska evangile ou bien koteya mpe na comportement na yo ndenge mutu azomona ntango bozalaka Tango bozalaka na ye, azomona comportement na yo ozo vivre, oza ko reflecter image ya muana Nzambe, amoni que te kobanga Nzambe epayi na yo ekute makasi, eza dejà comportement ya malamu ya Nzambe, eza liteya malamu ya liboso oyo ko teya mutu ozalaka na ye mingi, ya liboso comportement, po soki oteyi mutu liloba na Nzambe, oyo makambo yango oyo oteyi ye epayi na yo ekutani na yango te, mais eza encore plus pire. Po mutu ayo gagne mais o gagne plus liboso soki makambu ozo teya ye epa na biso moko pe ekutami oteya mutu ke te en tout cas il faut olinga nzambe il faut obanga nzambe il faut otika masumu mais mutu oyo omoni yo moko soki osimbi ko critique muninga mususu ozalaka na ye mais seka aloba nini mais ye mutu apekisaka natika makambu oyo ye moko asalaka nango bon miracle ezoki miracle miracle ezo accompagner eh, baoyo ya nzambe mais kaka na miracle kaka koteya motu motu aso andimi mais so miracle esami su te eh, olobi biake te bapaye mpe baosala miracle soki eza mpasi mpo eh, motu ayebi nzambe te andima kaka andima kaka yesu mpo na miracle bon basala Mutu aza na yesu te aza lokola donc cercueil volant mutu akozala akozala na, na, na, na kitoko akozala na, na libala ya kitoko mais soki aza na, na, na, na, na yesu te azali mutu azali azali na pasi kutu puisque ça va soeur mami un soeur kati toko continuer prochainement par tuna même après na